sai a bata mutane lokaci eh? wani shi abin da zai tamani yi wa tambayar kawai kuma tambayar tana bukatar sai an yi abin da wani za a gano sai an yi dalla-dalla cewa wani mutum ne ya fara imani da matsala? to za mu bada da takaici sai mu ce kadisha eh katisha ita ce farkon mata da ta yi imani da matsala. don abin da za a diba zuwan mala'ika jibril da ya zo wato ya sabtarwa manzu Allah cikin kokon hira da manzu Allah ya zo gurin tezu da ya gaya mata ya gaya mata sai ta ce lalle kan Allah ka ba zai wulakantar da kai ba kalla la zai laka lau abada ta ce har abada Allah ka ba zai wulakantar da kai ba sai ta ce amma ta so mu tafi wajen ɗan ƴan uwarka akwai wani bai bude a nan wato makka shi ya karanta littattafai na wato nasaranci amma suna dangantaka da maza Allah da ya zo ya ce ga abin ita ma ta ce ga mene menene ka gani da ya ce na ga kaza na ga kaza sai wannan bai hudu ya ce mai haza na musul zira a musa wannan kuwan wanda ka gani to shine mala'ikan da annabi musa ya gani lalle kam kai annabin karshen zamani ne ina roƙon allah inda raina zai tsayi to da na imani da kai ya ce amma mutanenka za su kore ka daga garin kana sai manzo ce zai daga nan garin za a huda ne ce kwarai kwa ya ce wannan abin da za ka zo da shi eh sai mutanenka sun kore ka daga wannan garin zuwa wani gari ya ce amma in raina ya yi tsayi zai yi imani da kai wanda a takaice take nan ba amsa da cewa kuma wanne ne na wanda ya imani da shi na karshe. wanda ya imani da manzo Allah na karshe ke tambaya to amma bare wacce mu dan gyara wani abu kaɗan ko wannan a mata kenan a mata katisha in muka da bangaren maza wanda ya fara imani da maza na shine Abubakar a samari kuma shine Sayyidina Ali a bawa shine Zaidu waɗannan su ne ake gani a tarihi mutum na ƙarshe daga cikin sabon maza Allah shine Amir bin Wa'il al Amiru bin wa'il allaisi shi ne sahabi na ƙarshe wanda ya imani da masu Allah ya rasu a shekara ta 110 a makka insha Allah nan karanta tarihi za a ga haka ci guda bukata ya halitta kawo ya limanci wanda bai halitta bai limanci shi ne kurma shi abin da ya sa kurma bai halitta bai limanci don karatu za a bayyana shi shi kuma fitar wato harafi na kurma bayya daidai da fitar harafi yadda ake so amma shi a karan kansa in ya yi sallah ko da harabin bai wuta ba yadda ake musulun ta yi a ce kurma ne bisa gushami amma sai zo sai yake sallah sai yake gogoto yake faɗin harafin ba a daidai ba in ya sallah ta yi amma yawa wani jagoranci wani ta yi ba na musamman kara da cewa malam shekara nawa ce ya kamata mace ta je juma'a zuwa juma'a ga mace ba ta yi ba ko da mace budurwa ce idan tana bukatar zuwa juma'a za ta ce dama malaman fito ne suka ce su 'yan mata in suka je in za su zama fitina ga mutane kasu ce in zuwan 'yan mata juma'a sai sanya fitina ga waɗansu mutane kasu ce amma kaga hadisi manzo Allah ya ce yi la tamna'u ima Allahi masajidahunna wa biyu hinna a haqqu bihinna kar ku hana mata zuwa ɗakunan Allah idan mace ta yi nufi za ta je masallaci kar ka hana ta an gane ku ko da budurwa ce ta ce za ta je masallaci tana iya tafiya babu laifi amma in akwai fitintunu a zuwa masallacin to ta tsaya a bar tsashi wanda babu shawa a tare da su su ce kaga zamanin manzo Allah ai mata suna zuwa sallah ko ta iri ko ta iri zamanin manzo Allah mata suna zuwa da 'yan mata da mata da bazaurai suna zuwa to amma wani lokaci sai da na umar sai ya ji kawai da arashi bayan jin wani zuwan da mata suke shi dai annabu, bai ce ba kasu yi ka zuwa bai ce ba su ce amma suna zuwa matsala bai hana su bai umarce su ba rannan sai da na umar an zo sallar azuba, ya huta yana tafiya sai ya gaba da batan shi cikin duhu duhu haka sai miƙa hannu sai kafa ta hita fuske hita ce jibar hita ta dai jibar kawai hita sa wuta furfurfurfur tana gudu da ta zo gida umar sai zo daga baya ma ya sa wani abu da ba za ta iya buga ne ta ta amma hamu salati ya fara baci shi wa shi ne wake kama ne ta yana jibar ce yana kashe miliya jibar jibar jibar ya kashe biya ba ta gane ba ya ta ta amma wani masallacin ya fara baci ya ce me faru ya ta ta wani ya kama hannu na wai in shi mana to shi na umar da ya zo ya ce annabi gaskiya matan nan dai waɗanda suke yara yara a ɗan hana su zuwa masallaci ni na ji mata ta ta ce wani ya kama hannunta amma ni ba da ce umar yi to sai manzo Allah ya ce lattijawa lattijawa su yi kasuwa amma wanda suke mutane masu zuciya a kusa kusa in suka gansu za su yi kada da fasikanci to su bar zuwa ta asibahin ko ta magarba ko ta lisha su yi kazawa da wanda ido ya gani duk kwartancin ka da ido ya gari ya baka da wata mutane ko ka nufa ah. ah, inda gora ba zai fara ka ba yawwa kamar la'asar ka ba a zara ido ya gari ya ci gaba da zuwa an yi waɗanda a shekku yawwa ko a wa'azi da kuri mace in tana son mu. ana iya aure bashi akwai abin da ake ta ne kafa tabaruri ne kafa tabaruri ana iya shi ma ayyukan da ake sha Allah guda ɗaya ce ta rubuta ta ce salamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya dan Allah malam tambaya ta ita ce Yana gidan mijina amma mahaifiyata tana sa ni in yi wani abu idan na yi mijina baya jin daɗi idan na ki mahaifiyata ita ma banta jin daɗi mm. kuma aure na zai iya mutuwa gashi ina tsoron in saba wa mahaifiyata hmm. don allah malam yaya zan yi don da miji da mahaifiya kowa iya da haƙƙi a kanki kowane iya da haƙƙi a kanki abinda za ki iya lura abinda mijinki ya sa ki in ya shafi abinda yake zamantakewa na aure to a nan gudun dole kiwa mijinki biyayya ko da mahaifinki ta aka san haka kamar yanzu misali sai ma'aifiyarki ta ce zo ina neman ki sai ki ce mata a barin tambaye mijina sai ta ce maki a har kin tambaye shi ba ki lalla ki zo to a nan gurin babu biyayya dole sai kin tambaye shi ko da ta ce da Allah ki zo kawai ki alaita saboda in ki gwautar in yi dole in ran shi baci to she ki rage da fushin Allah sai ki bari sai in ya zo in kin tambaye shi sannan ki fita dare yayi akwai dalilai waɗanda suke dukansu a shari'ance in miji ya yi magana a nan gudu ana mai biyayya akwai kuma ɓangaren inda kuma ita ma'aifiyarki ita ma ya ki mata biyayya ko da miji ya tsoma baki sai ka ce mashi a'a a nan gudun ɓangaren ma'aifiyata ce ma'aifiya ta fi ƙarfi a sama da kai kamar misali ma'aifiyarki ta ce tana buƙata ki ba ta kuɗi za ta sai wani abu shi kuma miji ce don me za ki ba da ban mu da abinci a'a a nan gudun dole ne ki bata tun da ci da ma'aifinka in kana da akwai wajibi ne a kanka kenan yan kudin naki ne tun da ba nashi ba ne ba a gane in dai naki ne ba nashi ba sai ta ce wance e ban muri abin da za mu yi kudu ba ke ke kuma kina da akwai sai kika ce za ki aika sai ta ma a gidanmu ba mu don mene ne bari mu abin na a nan gudun dole ki aika a ma'aifiyarki to irin waɗannan abubuwan suna da yawa illa iyaka dai mai tambaya abin da za ta gane duk abin da yake haƙƙi ne na mishi a nan gudun ba za ki wa eh, mahaifiyarki biyayya amma in ɓangaren abin da za ta nema abu ne na ciyarwa ko na sutura to wani ko da mijinki ya hana dole ki ta, da fata an fahimta insha Allah kar sai ka kawo hallo waɗanda za su ɗauki dogon bayani in suka ɗauki dogon bayani hallo sai ga hallo an ƙara abin mutane ko to amma alhamdulillah ita wannan za mu bada ta takaice yana tambaya ne wai diyan manzo Allah sun nawa ne sun baka ne ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun baka ne daga cikin su mata ne sannan kuma wato uku maza akwai wato zaina akwai Ruqayya akwai Ummu Ummu Kulsum sannan akwai Fatima watan Zahra akwai Abdullahi akwai alkasim akwai ibrahim da mu'azzam waɗannan su ne ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa sai tambaya kan iya ce malam haƙo da amai suna karya azumi haƙo da azumi da amai da haƙo da amai bisa karya azumi duk mutumin da ya amai azumin shi yana da haram kawai kutu na bakin shi haka nan mutumin da ya haƙo ya je ya wanke hancin shi ya ci gaba da azumin shi azumin shi yana wani bisa idan ka ji addu'a a wa'azi ko a waya ko a tele ko a rediyo malami ya faɗa za ka iya amfani da ita saboda su malamai abin da sa suke faɗin abubuwa wanda za su amfani mutane dai ya amfane su shi karan kansa ma wa'azin da ake aidai ya amfani su ne idan malami ya faɗi wani abu ya ce wannan aya tana maganin kaza sannan kuma kai ka rike aya ko a salula ne ko a tele ne ko a rediyo ne in dai ka rike aya in ka ɗauka ka je kai ya halatta insha Allah